有人。嗯。喂！啊，爸喂！喂！Oh no！Huh? Ừ. Ờ, oh, <laughs> no, no, no, no. oh. <laughs> Huh? Oh no! Yahoo! Huh? Huh? You're... ノノノノ。 Huh? Oh no! What? Hmm? Bye! <laughs> no, no, no, no. 有人。Oh no. 有人炸！哎呦我的妈！有人。 <laughs> 哎！炸油的吗？有人。 <laughs> 哎呦我的妈！

<laughs> no no，你用的五你得推动我。炸！哎呦我的妈！ 哎呦我的妈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 oh <laughs>